নমস্কাৰ মই কল্পিতাই আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ কল্পিতা ক্ৰিয়েটিভ কৰ্ণাৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে বহুত ভালে আছে আজি ফ্ৰেণ্ডছ মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ এয়া বশিষ্ঠ মন্দিৰ আৰু এই মন্দিৰৰ পৰিৱেশ মই কিছু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকে চাই যাবচোন ভিডিঅ'টো আৰু এই মন্দিৰভাগ আছে দক্ষিণ পূব দিশত গুৱাহাটীৰ বেলতলা নামৰ ঠাইত এই অৱস্থিত এই মন্দিৰভাগ মন্দিৰৰ পৰিৱেশ বিৰাটেই ধুনীয়া আৰু শিলত আছে এই মন্দিৰভাগ আৰু ইয়াতে এখন ধুনীয়া ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টো আছে যিখন ফৰেষ্টত বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ পখিলা পোৱা যায় বুলি বিভিন্ন কিতাপ পত্ৰত বা ইণ্টাৰনেটত পোৱা গৈছে আৰু কাষেদি বৈ গৈছে এখন ধুনীয়া নদী আৰু নদীখন আপোনালোকক মই আগতে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া বলকচোন চাই যাওঁ ভিতৰৰ মন্দিৰ ভিতৰত আমি প্ৰৱেশ কৰিছোঁ আৰু মন্দিৰৰ ভিতৰত এইফালে গৈ পেলাই সোঁহাতে যেতিয়া টাৰ্ণ হৈছোঁ এইফালে দেখিছোঁ এনে এই ধৰণে গছ এজোপাৰ তলত শিৱলিংগ এইধৰণে ৰাখি থোৱা আছে এতিয়া এইখিনিতে চাকি বন্তি জ্বলোৱা নহয় অকণমান আগলৈ গৈ পেলাই চাকি বন্তি দিয়া হয় আৰু এইখিনি ঠাইতে মন্দিৰৰ বাহিৰত এইখিনিতে চাকি ধূপ মানে মানুহে জ্বলায় আৰু এইখিনিতে আমিও জ্বলালোঁ এইধৰণে আৰু আশীৰ্বাদ ল'লোঁ এয়া হৈছে মূল মন্দিৰভাগ ইয়াৰ ভিতৰলৈ আমি যাম এতিয়া আৰু এই মন্দিৰভাগ নিৰ্মাণ কৰিছিলে আহোম ৰজা স্বৰ্গদেউ ৰাজেশ্বৰ সিংহ এই মন্দিৰভাগ পকাৰে নিৰ্মিত পকা ইটাৰে নিৰ্মিত আৰু চাওকচোন বহুত পুৰণা মন্দিৰ হয় ওপৰলৈ যদি চাওঁ আমি ইয়াৰ মানে ধৰিব পাৰোঁ চিলিংখনেই হওক বা ৱালখনেই হওক বহুতেই পুৰণা হয় আৰু এয়া যিখিনি আপোনালোকে দেখিছে এতিয়া ভিতৰৰ এইখিনি অংশ আৰু ইয়াতে যিখিনি আমি বেলপাত আনিছোঁ আৰু বেলপাত ফুল এই সকলোখিনি ইয়াতে আমাক অৰ্পণ কৰিবলৈ গ'লে আৰু ইয়াতে আশীৰ্বাদ ল'লোঁ আৰু বাহিৰত খালি চাকি দিয়া ব্যৱস্থা থৈছে আৰু এয়া হৈছে মন্দিৰৰ বাহিৰভাগ চাওকচোন কি ধুনীয়া পৰিৱেশ এটা ধুনীয়া একদম সেউজীয়া বহুত ঠাণ্ডা নিজান পৰিৱেশ সঁচাকৈ গৈ পেলাই বিৰাটেই ভাল লাগিলে পৰিৱেশটো আৰু মন্দিৰ ভাগৰ পৰা ওলাই তললৈ যদি আমি যাওঁ ইয়াতে ছাইডতে আৰু এটা মন্দিৰ আছে এয়া দুৰ্গা গণেশ মন্দিৰ আছে কিনাৰতে আৰু এই মন্দিৰ ভাগতে আছে বৈশিষ্ট্য মুনিৰ এটা প্ৰতিমূৰ্তি চাওকচোন কিমান সুন্দৰকৈ নিৰ্মাণ কৰিছে একেবাৰে যেন তেওঁ থিয় হৈ আছে তেনেকুৱা লাগিছে আৰু কোৱা হয় যে এই মুনিয়ে ইয়াতে ধ্যান কৰিছিলে আৰু ধ্যান কৰি তেওঁ শিৱক আৰাধনা কৰিছিলে বুলি জনা যায় মন্দিৰৰ কিনাৰতে লাগি আছে এখন নদী আৰু এই নদীখন সন্ধ্যা ললিতা কান্তা তিনিখন নদী লগ হৈ পেলাই লগ হৈছে আৰু যিটো পইণ্টত লগ হৈছে সেইটোক কোৱা হয় অমৃতা কুণ্ডা নামেৰে জনা যায় আৰু মই যিদিনাখন গৈছিলোঁ এই ঠাইটুকুৰাত সেইদিনাখন পাহাৰৰ ওপৰত কিছুমান মাটিৰ কাম জে চি বি গাড়ীৰ কাম চলি আছিলে আৰু সেইকাৰণে চাগে হ'ব পাৰে এই যিটো পানীৰ ৰংটো দেখিছেনে একদম বোকা পানীৰ নিচিনা হৈছিলে ইমান এটা চফা পানী অহা নাছিলে সেইদিনাখন এতিয়া আহকচোন চাওঁ এই মন্দিৰ ভাগৰ ভিতৰ ভাগ কেনেকুৱা কি আছে আৰু চাওক আমি এইদৰে প্ৰৱেশ কৰিলোঁ আৰু প্ৰৱেশ কৰাৰ পাছত ইয়াতে দেখিছোঁ এটা ডাঙৰ শিলৰ নিচিনাকৈ আছে আৰু ইয়াতে গণেশ আৰু দুৰ্গা মাৰ পূজা কৰা হয় এয়া চাওকচোন ইয়াত দুভাগ মূৰ্তি আছে ইয়াতে পূজা কৰা হয় আৰু ওপৰৰ ভাগলৈ যদি আমি চাওঁ মন্দিৰৰ চাওকচোন এইধৰণে আৰু ইয়াতো এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই পেলাই আপোনালোকে ভাল পালে আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে আজি মোৰ ভিডিঅ' তেওঁলোকক কৈছোঁ চেনেলটো চাই পেলাই আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাষত যিটো বেল আছে বেলটো অল কৰিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ইমান সময় চাই আছে তাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ অহাবাৰ আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে আপোনালোক সকলোৱে ভালে থাকিব সুস্থ থাকিব নমস্কাৰ